алейкум! құрметті ағайындар бауырлар ұлтжанды азаматтар қазақ азаматтары мен сендерді баршаңызды шақырамын ертең 19 тоғызыншы наурызда болатын парламенттік сайлауына сәлім <coughs> сағындықұлы өтен ағамызды ұлтжанды ұлттың мүддесін қазақ ұлттың мүддесін қорғайтын соны парламентке өткізуді соған дауыс беруді бір ауыздан барлығыңызды соған шақырамын қазақстанда бір ғана ұлт бар қазақ ұлты қалғандары диаспора ал енді сол енді сол жүз қырық те жүз елу жүз елу сол ішінде ең бақыттысы қазақ ұлты қазақтың мүддесі қорғалмайды ассамблея дейді ассамблея сонымен айтып өзге ұлттардың мүддесі қорғалады да қазақ ең сорлы бейшара ұлт болып қалды сол қазақ ұлтшылдары бір ауыздан сәлім сағындықұлы өтен ағамызды қолдап соны парламентке өткізейік депутат қылып сол э, соған шақырамын сізді э, дауыс беруге ұсынуды сәлім сағындықұлы ағамызды қазақстанда тұратын барлық қазақ этносын қазақ халқын ұлтжанды азаматтарды қазақ ұлты үшін жан ашитындардың бәрін шақырамын енді арасында тексіздер болған шығар э, мына шала қазақтар немесе орыспен аралас келген туғандар қарсы келетіндер болмаса ұлтжанды азаматтардың бәрін тек қана осы сәлім ағайға дауыс беріп соны парламентке өткізуге шақырамын